Так ты не прокомментируешь, как Нет. ты относишься к людям, которые добавляют соду? Никак не прокомментируешь? Не хочешь? <laughs> Она не хочет комментировать.